ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የፈትራ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን የሀገር ቤትና የባህር ማዶ መረጃዎችን እነሆ። like፣ share እና subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። በ231 ሚሊዮን ዶላር የተገነባው የጣና በለስ የተቀናጀ የስኳር ፋብሪካ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተመርቆ በይፋ ስራውን ጀመረ። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የፌዴራል የክልልና የዞን ባለስልጣናት፣ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የአካባቢው ማህበረሰብ አባላት ተገኝተዋል። በጣና በለስ ስኳር ፋብሪካ ግንባታውን በሜቴክ 2003 ዓ.ም ተጀምሮ በተለያዩ ምክንያቶች ተጓቶ መቆየቱ የሚታወስ ነው። በ2010 ም የፋብሪካው የግንባታ ስራ ለቻይና ሲኤምሲኢ ኩባንያ ተሰጥቶ ቀሪው ስራ በ14 ወራት ውስጥ ተጠናቆ ዛሬ ለምረቃ በቅቷል። ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ሲገባ በቀን 12000 ቶን ስኳር ማምረት የሚችል በአመት 2 ሚሊዮን 372 ሺህ ቶን ስኳር የማምረት አቅም እንደሚኖረው ተገልጿል። ዛሬ የተመረቀው የጣና በለስ ስኳር ፕሮጀክት ከ60 ዓመት በፊት የተወጠነ እንደነበር ነገር ግን በፈተናዎች መደራረብ ምክንያት ሳይገነባ መቆየቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። የአትሌት አልማዝ አያና ሪከርድ ተሰበረ። በሪዮ ኦሎምፒክ የ 10000 ሜትር ሪከርድን ከአምስት ዓመታት በፊት የግሏ ማድረግ ችላ የነበረችው አትሌት አልማዝ አያና ሪከርድ በዛሬው ዕለት ተሰብሯል። በሄንግሎ የተካሄደው የ 10000 ሺህ ሜትር ውድድር በትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ኔዘርላንድን ወክላ በምትሮጠው ሲፈን ሀሰን 29 ደቂቃ ከ0682 በሆነ ደቂቃ በመግባት ሪከርዱን መስበር ችላለች። በዚህ አህጉራዊ የአትሌቲክስ ውድድር ክብረ ወሰኑን 10 ሰኮንዶች ላይ በማሻሻል ነው ክብረ ወሰኑን የሰበረችው። አትሌቷ ከድሉ በኋላ በሀገሬ ደጋፊዎች ፊት ክብረ ወሰን በመስበሬ በጣም ደስተኛ ነኝም ብላለች። የኢፌዴሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት መገለጫ ሆነውን የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሰራዊቱ እንደ አይኑ ብሌን በመጠበቅ ላይ ነው ሲሉ ተናገሩ። ሜጀር ጀነራል ይልማ ይህን ያሉት ትላንት በኢፌዴሪ አየር ኃይል የምስራቅ አየር ኃይል ምድብ ለሰራዊቱ እውቅናና የምስጋና መርሃ ግብር በተካሄደበት ወቅት መሆኑን ከኢዜአ ድረገጽ ተመልክተናል። ሰራዊቱ የሁለተኛውን ዙር ግድቡን ውሃ ሙሌት በተቀመጠው ጊዜ እንደሚፈጸም የሚጠበቅበትን ስራ እየሰራ መሆኑን ነው ሜጀር ጀነራል ይልማ በዚሁ ጊዜ የተናገሩት። በሌላ በኩል በውስጥም ሆነ በውጭ ቀጣዩን ምርጫ ተገን በማድረግ ሀገሪቱን ለማተራመስና ሁከት ብጥብጥ ለመፍጠር የሚከናወኑ ተግባራት መቼም ቢሆን አይሳኩም ሲሉ ነው የተደመጠ tooth. በቡርኪና ፋሶ በተፈጸመ ጥቃት የተገደሉ ሰዎች ቁጥር በትንሹ 138 መድረሱ ተነገረ። በትላንትናው ዕለት በሰሜናዊ ቡርኪና ፋሶ ታጣቂዎች በፈጸሙት በተባለው ጥቃት ቢያንስ 138 ሰዎች መገደላቸውን ነው የሀገሪቱ መንግስት ያስታወቀው። ጥቃቱ የተፈጸመው ቡርኪና ፋሶን ከኒጀር በሚያዋስነው ሶልሃኔግሃ ግዛት ነው። የሀገሪቱ መንግስት ጥቃቱን የፈጸሙ ኃይሎች አሸባሪዎች ናቸው ብለዋል። እስካሁን ንጹሃን ለሞቱበት ለዚህ ጥቃት ኃላፊነቱን የወሰደ አካል የለም። የሀገሪቱ መንግስትም በደረሰው ጥቃት ማዘኑን ገልጾ ሶስት ቀን ብሔራዊ ሀዘን አውጇል። ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት አልቃይዳና አይሲስ በምዕራብ አፍሪካ ሳህል ቀጠና የፈረንጆች 2021 ከገባ በኋላ በተደጋጋሚ ጥቃቶችን ማድረሳቸውን ገልጸዋል።